бүгін нені қара құртты қараңдар мына қара құрт жүргізбей тұрып қалдық тепло жүрмейді боксовать дей береді мына қара майланып жатыр май сияқты тұрып қалдық он сегізінші километрде мына қара құртты не деген құрт мынау май сияқты езіліп жатыр ана колесоға түсіп енді жүргізбей тұр мені тұрдым көмек керек маған болмайды мынау не жүру невозможно май сияқты еріп жатыр әттең мынау мен екі баста жүргізбейді жүргізбейді тұрып қалды мына құрттан қалай жүресің мына не деген құрт ай сияқты көмекке шақырып жатырмын тепловоз невозможно мына жүруге қытай келді құрыды деген осы міне бәлелерін қосып алып келген ғой қытай мынада ақыретті көреміз әлі мына қара мынаны жүргізе ма енді колесоның алдында мына не деген құрт шашып жабысқандарын қара мына қара ұшып жабысқандарды мынаның бәрін бүлдірді ау елки палки көмек шақырдың ба кімге кеңеске айттым я қазір звондаймын дейді ә, иә иә звондавай черт давай